Hello, apa khabar semua? Dalam video ini saya akan terangkan uh, bagaimana kita menggunakan uh, green screen di dalam OBS Studio. Uh, bayangkan kalau kita ada green screen seperti yang saya tunjukkan di paparan saya ini, green screen di belakang tu sebolehnya jangan ada bayang macam saya ni lah ada ataupun kedut-kedut kalau boleh kita ratakan green screen kita nampak lebih kemas dan bila kita gunakan OBS Studio dia akan jadi lebih jelas ok tak apa kita hanya nak belajar cara nak bu buang belakang ni Alright. sebenarnya konsep dia ialah chroma key kita boleh gunakan warna lain kalau kita tak nak guna warna uh, hijau kita boleh gunakan warna biru warna Uh, kelabu dan umpamanya cuma yang paling penting ialah ada kontras antara belakang dengan kita lah kalau kita gunakan green screen janganlah pakai baju hijau right? macam tu lah asalkan ada kontra so bila kita dah set up di OBS Studio bila kita buat video capture device ni kan kita dah set up macam ni kita kena right click kat video capture device tu pergi ke filters kemudian di bahagian effect filter ni lah kita akan tambah chroma key. Okay. Nampak tak? Dia akan auto detect green. Dia ada blue, uh, magenta dan sepamanya. So, contohlah kita guna green. Bahagian yang kelabu-kelabu ni adalah bahagian yang akan dibuang. So, kita boleh adjust sikit kalau kita nak. Increasekan similarity. Kita boleh buang script smoothness tu. Kalau boleh, kita jangan tengok apa paparan lah. Kita tengok apa paparan ni. Ha, so, kita nampak tak? Nampak tak di bahagian sini ada sedikit kelabu sebab di green screen saya tu ada lighting dia tak berapa bagus lighting dia nampak ada bayang-bayang ataupun kedut-kedut so kalau boleh kita ratakan ok kalau nak contrast sikit kita boleh adjust lagi contrast ataupun brightness kemudian close nampak tak green screen kita dah dibuang kalau kita nak crop sikit tekan alternate di keyboard alternate kemudian tarik yang bahagian merah ni dan tarik sebelah ni juga dan kita letaklah di mana kita nak kita kecikkan juga kalau nak kecilkan tak perlu tekan alternate just drag sahaja tapi kalau nak crop kita tekan alternate dulu lepas tu kita crop ok so kita boleh letaklah di mana-mana kita nak dan uh, kalau nak kemas lagi pastikan green screen kita rata dengan lighting yang lebih bagus untuk tunjuk ke muka kita ataupun bahagian yang kita nak tunjuk uh, supaya kontra tu lebih jelas dan green screen kita lebih rata dan lebih uh, menarik. So, cara ini sangat berguna kalau kita nak gunakan PowerPoint PowerPoint tunjuk di belakang. So, kita muka kita boleh di hadapan dan kita boleh menunjuk-nunjuk bahan-bahan uh, yang kita nak tunjukkan di dalam PowerPoint itu. Baiklah, itu saja tentang green screen. Uh, harap anda boleh cuba uh, fungsi ini di dalam OBS Studio. Terima kasih.